Kaixo ube eta botaldea gara! Getxokoak gara, Euskal Herrikoak, eta hau da hilabete hauetan egindako lana. Eta milaka pertsonekin partekatu dugu Twitterren, eta gure webaren bitartez. Gainera, Bex Kids batzuk eman genizkion baku bat deitzen nahi elkarte baten eta gure lana asaldu genien. Zenbait bizitari jaso ditu gure lan lekuan ere. Horretaz aparte, portuzareko jaietan, ekitan liberezi bat antzulatu genuen, proiektua jendearekin partekatzeko. Han, QR kode batzuk banatu genituen, gure goebaren erbidarekin. Aldi berean, pertsona nagusei nola funtzionatzen duen azaldu genien. Haimat komunikabide gerturatu ziren tokira, adibidez prentza, Irratia. Getzora goaz, getzon dagozalako lauro ikastolako ikasleak, mun botz zapelketan parte hartu nabi. Ezagutu da ikusan hobeto, bakotxaren puntinua zin izango litzateke kasu honetan. Ba, kotxa, Robert bat da, eta amaiak azaldu den moduan mitio bat zugaratu behar ditu e, adibidez, pues, krater batean, eh, zenbait e, eh, gauta hartu, edo plakazua hartu. Eta telebista, Berrogo eta sei urte igaro dira gizakiak ilargia lehenengo zapaldu zuenetik. Orain, amasai urteko ikasle talde batek base bat sortu du gure satelite bakarrerako eta bertan robot bat jarri dute lanean bertako pertsona bat galitz bezala, den dena miniaturan egina noski. Osatu gara hemen e, simulatzen ilargirako bidaia. Hor ikusten dena kraterra eta hor barruan bakteria batzuk daude, Thank you.